Да, сегодня речь пойдет о том, как снять форсунки. Форсунки будут сниматься для замены фильтров в каждой форсунке. Снимаем клапан ПЦВ. Вот он. Отводим его в сторонку. Убираем этот резиновый шланчик с разряжения вкусного коллектора. Включаем клапан ЕГР. Включаем клапан абсорбера. Щелкиваем косу. Ну, коса такая штука, что она сильно далеко у нас не отодвинется. соединяю форсунки. форсунки. И теперь нужно открутить рампу. Рампа прикручена на гайки 6. Так, рампа держится всего лишь на двух шпильках. Так, к рампе также еще крепится трубочка. Трубочка, которая идет на дроссельную заслонку и головку ГБЦ. Так, вот она, вот эта трубочка отводим ее в сторонку. Все у нас вроде бы все освобождено. Так, мы пытаемся вытащить рамку. Так, одну часть вытащили, вытаскиваем форсунки. Так, одна, вторая третья, четвертая. Ну, форсунки я чистил год назад. Как вы видите, форсунки чистенькие. Зага с ними ничего не произошло. Но ну, все же у меня вот появилось желание поменять, которые вот эти вот насаживаются на впуск форсунки. Так вот есть у меня такой ремкомплект для ремонта форсунок, для замены тех самых сеточек. Вон там вот эти вот сеточки. Уплотнительные кольца. Достанем серебряного пакетика. Имеем комплект уплотнительных колец на все четыре форсунки. Ну и приступим к очистке. Боролись. вот это вот ограничительное кольцо, можно верхнее колечко, чтобы вынуть это ограничительное кольцо. Но оно такое же мягкое, но это помягче. Новое же помягче. Ну и самое главное, из-за чего пришло заморочиться по снятию форсунок, это замена сеточек. Аккуратненько извлекаем эту сеточку не особо-то она и хочет выходить отсюда. Ну, вот так вот не совсем просто вынимается сеточка. Слегка она повредилась. Но я не сказал бы, что она грязная. Ну что тут можно сказать, что старая сетка не такая уже грязная. Конечно, на ней серии Smoke, у нее изменился цвет, но тем не менее она не загрязнена. Ну, само собой, новая сетка, конечно же, лучше. То есть видно все равно, что старая сетка, она прозрачная. Абсолютно не забита. Ну, просто у нее поменялся цвет. Но, тем не менее, все равно я их поменяю. довольно-таки туго вставляются. Теперь берем из нового ремкомплекта резинки. Все, одна форсунка готова. Откладываем ее в сторонку и приступаем к разборке следующей форсунки. Готово. Ну, вот такой еще момент. Маркировка у форсунок. 1 PBH. Ну, фирмы Кейхин. Так, вот еще такой момент, что называется, я решил заморочиться, так заморочиться. Решил проверить сопротивление форсунок. Ну, это так, на всякий случай. 14,3 Ома. Так, сейчас посмотрим сопротивление чипов. Ну, 3 Ома. 14 Ом, значит сопротивление обмотки форсунки. Здесь также 14 Ом. Здесь тоже 14 Ом. И четвертая форсунка 14 Ом. То есть все четко 14 Ом.